तू डाल डाल तो मैं पात पात जी हाँ भोपाल में साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय के बीच यही चल रहा है कुल मिलाकर भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है चुनाव के नए रंग भी देखने को मिल रहे हैं अगर साध्वी प्रज्ञा डाल डाल है तो दिग्विजय ने कहा कि वे भी पात पात है यानी उन्होंने भी साधु संतों की टीम अपने समर्थन में खड़ी कर ली है मंगलवार को दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर बाबा ने सेफिया कॉलेज में कई साधु संतों के साथ मिलकर हट योग किया कंप्यूटर बाबा का दावा है कि इस संत समागम में करीब सात हजार साधुओं ने हिस्सा लिया है इस पर प्रतिक्रिया देते